उसको लोग ओ भाई कहाँ वाला नॉक अरे अरे अरे कैंप कैंप हो जा सुतल बा भाई उठ के बैठ गइल ए ए एगो ए नॉक बटे भेजवा भेजवा एक बार लाल कलर के बंदा लाल कलर के Mark the location. Location. Watch out! Watch out! देखो उतने उतने भागत रही पत्थर पर भागत रही उधर उधर अभी भागी वो अभी भागी अभी भागी भागा था तो भागा देखो वो भागा रोड पार करिए रुको एगो और बा है ना अरे एगो लंबा सांस ले रिकॉल टावर रिकॉल टावर तो अभी गला भागला रिकॉल टावर पीछे पीछे बंदर है पीछे अगर पीछे हो या दाएं बाएं से आगल तो तो भाई कंफर्म तोर लाले लग एडवांस तू ही लव नाम देखो का नाम देखो जाके नाम लिखा Yeah.